Et merci Acrimed pour l'invitation. Je me sens comme chez moi ici à Acrimed. C'est un vrai plaisir d'être avec vous parce que nous partageons la même mission de rendre les médias plus démocratiques. Aussi, j'aimerais euh, remercier l'excellent traducteur de mon livre, Bruno Poncheral, euh, qui est ici dans l'auditoire, euh, qui est de l'Université de Péritois. Merci. Je voudrais commencer par rappeler euh, brièvement le contexte personnel de mon engagement avec ce projet. Avant d'avoir mon doctorat, j'ai travaillé pendant sept ans à Washington, D.C. J'étais chargé d'écrire les discours d'un sénateur démocrate. Je pense que les problématiques sur lesquelles je travaille aujourd'hui viennent en grande partie de ces années-là, parce que comme on, dit à Capitol Hill. Et pour être plus précis, on peut dire quels sont les résultats de la tension entre l'éducation journalistique de jeune étudiant diplômé que j'étais et l'éducation politique que j'ai acquise en travaillant à Washington. Le cours de journalisme, en tout cas à l'époque aux États-Unis, vous enseigne à voir le monde comme un grand euh, combat épique entre la vérité et la propagande. La vérité étant du côté des journalistes et la propagande du côté des politiciens et des militants. Au début, quand je suis entré dans le monde politique, je me sentais coupable. J'avais changé de camp et je travaillais pour l'ennemi. Mais après quelques temps, en observant ce que les journalistes américains écrivaient et comment ils écrivaient, je me suis rendu compte que je n'ai vraiment pas besoin de me sentir coupable. Je travaillais pour un sénateur et du coup, je m'intéressais aux problèmes sociaux et à trouver des solutions. Les journalistes semblaient s'intéresser davantage aux personnalités célèbres qu'aux problèmes sociaux, aux jeux politiques plutôt qu'à la politique elle-même et elle construit, euh, construisait des histoires plutôt que de contextualiser l'information. C'est comme cela dans le journalisme, m'a-t-on dit. Il faut s'y habituer et donner aux journalistes ce qu'ils veulent. Mais si on s'habitue à cette logique des médias, comment arriver un jour à discuter de quelque chose d'important Pourquoi c'était comme ça Est-ce qu'il ne pouvait en être autrement Peu à peu, je me suis rendu compte que la recherche comparative représenter la meilleure voie pour trouver des réponses. Heureusement, il existe une longue tradition d'études comparatives franco-américaines, comme deux versions de la modernité occidentale qui permettent à chacune une meilleure compréhension d'elle-même. Comme Alexis de Tocqueville, mais en l'inverse, je suis convaincu que nous avons beaucoup d'enseignements à tirer d'une comparaison franco-américaine. Donc, dans ce livre, j'utilise le débat sur l'immigration comme étude de cas pour comprendre comment fonctionne le journalisme français et américain et pour montrer qu'il existe plusieurs façons de faire du bon journalisme. L'immigration comme étude de cas s'inscrit très bien dans une démarche comparative. Les enjeux sont complexes et pluridimensionnels et impliquent à un niveau collectif et individuel de nombreux acteurs aux perspectives différentes. Le sujet est complexe, et euh, est complexe d'une grande pluralité permettant une performance journalistique plus large et variée. Ma question euh, est, essentiellement de savoir dans quelle mesure les médias transmettent la complexité, complexité et le pluralisme des problèmes de l'immigration et pourquoi certains organes de presse réussissent mieux que d'autres sur le plan civique. De plus, il faut préciser que le journalisme français et américain, bien que similaire, sont différents par leur histoire, leur structure et leur pratique, et cela peut aider à tirer des leçons d'ordre général pour une compréhension sociale et scientifique que de la relation entre médias et démocratie. Mon analyse se fonde sur le travail de Pierre Bourdieu et le New Institutionalisme américain, à partir desquels je développe un modèle comparatif et internationales dans la théorie des champs, modèle que j'appelle position logique et structure. Alors, qu'est-ce que j'entends euh, par ces termes, position logique et structure Il y a une façon de penser la culture nationale comme des ensembles de répertoires culturels, selon l'expression de Michel Lamont et Laurent Thévenot. Deux des logiques dominantes des sociétés occidentales sont la solidarité civique et la logique de marché. En gros, on peut dire que les différences franco-américaines s'explique en bonne partie par une dominante plus grande de la logique de la solidarité civique en France et par une dominante plus grande de la logique de marché aux États-Unis. Une approche des champs montre clairement que ces différences culturelles ont un ancrage institutionnel. Premièrement, la position des champs se réfère à la position des champs journalistiques à l'intérieur des champs de pouvoir, en relation soit pour nos non nos civiques, civique, soit pour pôle marchands. Aussi bien en France qu'aux États-Unis, le champ journalistique fait partie des champs de pouvoir en raison de son important volume de ressources financières et symboliques. De même, dans les deux pays, il y a concurrence pour dominer entre le pôle civique à gauche et le pôle marchand à droite. La différence, euh, c'est qu'en France, le champ civique, largement soutenu par l'État, pénètre davantage le champ de pouvoir et englobe davantage d'aspects de champ journalistique. Alors euh, qu'aux États-Unis, le champ marchand occupe une plus grande partie des champs de pouvoir, y compris le champ journalistique. Je vous donne juste quelques exemples. La, publicité aux États-Unis, l'activité publicitaire représente la part de PIB la plus élevée du monde, plus de double qu'en France. Le journalisme en tout genre aux États-Unis a toujours davantage des du de secteur publicitaire qu'en France. La détention de titres en bourse est plus généralisée aux États-Unis qu'en France et la pression pour maximiser les profits est plus forte. Aux États-Unis, le financement de projets civiques provient d'allégements fiscaux dont bénéficie la philanthropie, notamment les nouvelles ONG comme ProPublica, mais comparé à l'ensemble de l'économie des médias, ces sommes sont très faibles. Par contre, en France, les subventions du gouvernement, gouvernement pour la presse sont bien plus importantes qu'aux États-Unis euh, et pour le euh, service public euh, de télévision aussi. Même si cette aide de, l'État est un moyen d'exercer son influence sur la presse, elle contribue à soutenir la diversité idéologique, comme par exemple les, les subventions perçues par les journaux L'Humanité et Le Croix, etc. Deuxièmement, Voyons maintenant la logique de champ. Pour analyser la logique de champ, il faut commencer par retracer, l'histoire de la formation de ce champ, sa trajectoire et ses pratiques. Par exemple, dans le cas de la France, il nous faut tenir compte des périodes d'interruption de la démocratie, notamment la période de régime de Vichy pendant la Deuxième Guerre mondiale et la collaboration des médias commerciaux qui ont vu leur légitimité remise en question après la guerre. La logique de champ est visible à travers, d'une part, des formes d'information, c'est-à-dire l'organisation et le mélange des genres nouveaux, breaking news, enquête, point de vue, chronique, entretien, décryptage, etc. Et la façon dont les sujets sont traités et rédigés. Comme l'a dit Jürgen Habermas, le pouvoir des médias s'exerce par le choix de l'information et de son format, par le contenu et le style des programmes. À mon sens, la logique de champ qui domine aux États-Unis est celle du journalisme à narrative, et alors qu'en France, la logique de champ qui domine est celle du journalisme à forme de débat. Le journalisme narratif ou storytelling personnalise l'information et raconte une histoire dramatisée. L'exemple euh, le plus connu euh, d'une approche en termes de journalisme narratif dramatisé concernant l'immigration est peut-être le voyage les quais, la série de reportages en six parties que Sonia Nazario a écrit pour le Los Angeles Times et qui lui valut le prix Pulitzer. C'est l'histoire d'une mère, une parmi de nombreuses autres en Amérique centrale, qui laisse ses enfants affamés derrière elle pour trouver du travail qui permettra d'envoyer de l'argent au pays afin de rendre la vie meilleure. C'est aussi euh, l'histoire d'un enfant qui part des années plus tard à la recherche de sa mère de son pénible voyage et, des inévitables déceptions et difficultés de leur retrouvaille. Pour restituer cette expérience au lecteur, Nazario a reproduit littéralement les voyages d'Henrique de Honduras jusqu'en Caroline du Nord, allant jusqu'à risquer sa propre vie en s'accrochant sur les toits des mêmes troncs qu'Henrique, et elle a mené des dizaines d'entretiens avec Henrique Enrique et sa famille, d'autres migrants et des fonctionnaires de l'immigration et des travailleurs humanitaires. La fin de l'histoire est tragique. Après, avoir tant souffert du départ de sa mère, Enrique se sent obligé d'agir de même façon avec son nouveau-né. Nazario conclut ainsi sa série. Un jour après être arrivé aux États-Unis, Enrique appelle à Honduras. Son compagne, Maria Isabelle, est enceinte, comme il le suspectait avant son départ. Le 2 novembre 2000, elle a donné naissance à leur fille. Enrique et elle ont appelé leur bébé Catherine Jasmine. Le bébé ressemble à son père. Elle a sa bouche, son nez, ses yeux. Un temps presse Maria Isabelle d'aller par elle-même aux États-Unis. Le temps promet de prendre soin du bébé. Si j'en ai la possibilité, j'aurai, » dit Maria Isabelle. Je laisserai mon bébé derrière moi. Enrique approuve. Nous devons laisser le bébé derrière nous. Dans une des nombreuses recensions élogieuses dans le livre Enrique, Le voyage d'Enrique a fait loger, Entertainment Weekly écrit que l'impressionnant reportage de Nazario transforme la controverse actuelle sur l'immigration d'une histoire politique en une histoire personnelle. C'est vrai, mais on perd en, fait, en, effet quelque chose dans cette transformation. Nous faisons l'expérience, grâce à la force de ces détails saisissants, de ce que peut être de vivre la preuve de Enrique. Nous apprenons qu'il n'est qu'un parmi de nombreux autres à subir le même sort. Mais nous apprenons très peu sur pourquoi cela arrive et ce qui pourrait être fait pour l'aider. Comme commenté un journaliste du New York Times qui écrit aussi sur l'immigration, les histoires humaines, tous les lecteurs aiment ça. Bien sûr, il peut y avoir une fausseté à cette approche américaine, quand tu cherches la bonne histoire qui illustre quelque chose de bien plus compliqué. Mais cette approche narrative n'est pas endémique à la pratique du journalisme, c'est juste un modèle parmi d'autres. Bien sûr, les journalistes européens utilisent aussi les techniques de journalisme narratif. La différence, au moins en France, est que les grands reportages, les portraits ou les autres types de journalisme narratif personnalisés sont réellement dissociés. Pour couvrir des événements majeurs et les grandes tendances, de multiples genres sont combinés. Dans son étude euh, comparative sur le monde et le Washington Post à la fin des années 70, le sociologue français Jean Padulot estime que le monde se distingue par son format multigendre caractéristique, un assemblage pluraliste de genres discursifs et d'angles multiples. Le quotidien français Libération a franchi un nouvel état dans cette approche française multigendre avec le lancement en 1981 de son format événement. À propos du format d'événement, Serge Julie, ancien rédacteur, a écrit « Le sujet est abordé et problématisé de, la manière plus, plus transversale possible, que ce soit par l'enquête ou l'analyse, le reportage ou l'interview. Il s'agit de montrer, de décrypter, de l'expliquer, de confronter, de donner du sens à l'information, donnant lieu à une prise de position éditoriale euh, de journal. Cette différence France-Amérique dans la forme de l'information est évident dans ce graphique qui montre en qui montre France, à la une de l'actualité sur l'immigration, sont associés de nombreux articles en tout genre, articles factuels, articles de fond, analyses, entretiens et commentaires, articles d'opinion par les journalistes ou pour les non-journalistes. Alors qu'aux États-Unis, les loads d'informations à la une consistent presque seulement en des articles factuels et des articles de fond. On peut se voir ce format visuellement en première page dans les écrit française, même aujourd'hui. Euh, par exemple, dans Libération, Le Monde et l'Humanité. Euh, on continue à utiliser, utiliser, ce format en ligne sur les pages de croix Par exemple, dans l'Humanité, c'est il y a quelques semaines, euh, et le Figaro en ligne. On le retrouve également, également à l'intérieur des articles à travers les liens qui renvoient à d'autres articles et vidéos, comme cet article de journal euh, Le Monde qui maintient euh, l'approche forum de débat, même pour la lecture de téléphone mobile. Dans mon étude sur la couverture de l'immigration par les journaux français dans les années 2000, la transcription d'entrevues apparaît dans 30% de l'eau d'information. De nombreuses interviews donnent le parole aux hommes politiques, bien sûr, mais dans Libération, au Monde ou dans les échos, ce sont les universitaires et d'autres experts qui sont les plus fréquemment interrogés. Dans l'humanité et le croix, les dirigeants d'associations ou d'organisations religieuses, religieuses occupent la place prépondérante. Les interviews euh, étaient euh, parfois longues, l'équivalent de mille mots, comme cet entretien avec le sociologue de l'immigration, Emmanuel Sada. À l'opposé, la presse américaine réduit la plupart des citations des experts à des petites phrases de 20 mots. C'est clair que les qualités euh, des interviews peuvent varier, mais en principe, ce format peut contribuer à le pluralisme et la contextualisation de l'information. En définitive, la forme des informations a une affinité élective avec la configuration de pouvoir dans une société, tout en maintenant une marge limitée d'autonomie. Le journalisme narrative américain, en tant que forme sérieuse ou légère, de divertissement émerge dans un contexte de pression commerciale pour attirer un public le plus vaste possible. Le journalisme français fondé sur le débat d'idées multigenres, financé en partie par l'État, sert les intérêts des élites politiques dans une démocratie pluraliste à la recherche d'un forum relativement ouvert, à partir duquel les élites peuvent en énoncer leur position et mobiliser leurs supporters. J'insiste ici sur le terme « relativement ». Et finalement, euh, après avoir vu la position et la logique de champ, voyons la structure. La structure de champ prend en compte l'organisation de la compétition dans la hiérarchie sociale et met en évidence sa variation à travers les médias. L'analyse de champ montre que les médias sont situés les, uns par rapport aux autres en fonction de la stratification sociale des publics. Différentes situations sociales produisent différents discours ou demandent des modulations des discours dominants. On peut voir dans ce tableau des différences selon les positions sociales de l'audience de différents médias. Pour faciliter la comparaison transnationale et entre les médias, j'ai créé des index sur 100 points qui indiquent le revenu, l'éducation et les professions euh, de l'audience. Par exemple, euh, pour l'éducation supérieure, un score de 100 veut dire que le pourcentage de l'audience d'un média qui possède un diplôme universitaire est exactement le même que le pourcentage national de la population adulte. Un score au-delà de 100 voudrait dire que l'audience de ces médias est composée d'un pourcentage plus élevé de diplômes universitaires que la moyenne nationale. Et on on peut voit que pour la plupart, les, audiences euh, euh, sont très élites. J'ai euh, également mesuré les emplois dans les professions libérales, incluant l'éducation, le droit, l'architecture, médecin, et tout ça, cela constitue un indicateur approximatif basé sur le capital culturel pour distinguer les organes de presse en fonction des élites dans la proportion du capital culturel est plus élevé que leur capital uh, pour uh, distinguer les organes de presse en fonction des élites dans la proportion de capital culturel est plus élevé que leur capital économique. Et on, peut voir euh, avec ça la différence entre les audiences euh, des libération, par exemple, ou le, Figaro, ou le Christian Science Monitor contre le euh, Wall Street Journal. On remarque des différences similaires concernant revenus et éducation. Euh, dans les médias américains en ligne. Sur cette diapositive, on voit la base de données Alexa de 2017. Sur ce tableau, on sert euh, indice de base. Et donc, on peut voir un peu la même euh, sorte de différence entre les différents postes de médias. L'analyse de la structure de champ nous amène également à porter, attention au, au, niveau de l'ajustement de l'habitus entre les journalistes et leurs sources. En effet, on pourrait s'attendre à des affinités d'habitus qui contribueraient à la couverture positive de certains groupes et inversement, euh, des habitus discordants pousseraient à la couverture moins positive d'autres groupes. Pour résumer cette partie, nous avons donc les trois éléments du modèle comparatif euh, international des d'échange journalistiques. Position logique et structurelle. Et comme je l'ai montré, les changeurs français et états unis n'ont pas la même position et logique, mais ces deux champs ont des types de variations en termes similaires dans les structure de rapport de classe. Comment j'utilise ce cadre d'analyse pour décrire et analyser les tendances de discours médiatique sur l'immigration en France et aux États-Unis? Brièvement, j'ai basé euh, mon enchantillon pour les deux pays à partir des plus importants journaux nationaux euh, et des chaînes de télévision du début des années 70 euh, jusqu'à 2006. Euh, pour les années 2000, euh, j'ai inclus des journaux élites, des journaux financiers, des journaux populaires et des chaînes de télévision publiques et commerciales. Dans mon enchantillon, j'ai utilisé pour le presse écrit les articles en première page avec les articles apparentés, ce que j'appelle les news packages ou lot d'informations. Et pour la télévision, les nouvelles de soi. Tout cela est enchantillonné pendant les, périodes où, l'attention des médias sur les questions de l'immigration était à son maximum. Afin de saisir euh, la diversité idéologique de la couverture médiatique sur l'immigration, j'ai utilisé euh, euh, l'analyse de cadre. Le cadre offre une réponse à la question de quel genre de problème ou de succès s'agit-il J'analyse euh, aussi les intervenants, les intervenants à qui on donne une voix dans les nouvelles. Parfois, ils représentent un type de groupe ou d'organisation et parfois, ils ne représentent queux mêmes Voici une, une citation d'un journaliste du New York Times qui illustre bien deux cadres. Le cadre humanitaire, détention, déportation, séparation des familles, et le cadre positif de la diversité culturelle. Il y a aussi ce, que, a aussi ce que j'appelle le cadre économique globale, qui illustre bien ces citations des activistes des droits de l'immigration aux États-Unis et en France. Ce cadre met l'accent sur les facteurs qui poussent les migrants à quitter leur pays. Comme l'a souligné le sociologue de l'Université de Columbia, Saskia Sassen, ces facteurs sont liés à la politique commerciale extérieure et militaires des gouvernements occidentaux. Je peux établir sur la base de mes recherches que dix grands cadres fournissent la matière première des débats sur l'immigration en France et en Amérique, et, qu'on peut les grouper en trois grandes catégories, les cadres victimes, les cadres héros et les cadres menaces. J'analyse également des intervenants et qui à qui donne on euh, la parole dans les nouvelles que ce soit à travers les représentants officiels du gouvernement, des partis, des organisations de la société civile ou de citoyens ordinaires. En somme, dans 16 catégories. En fonction de la position relative des champs et de, leur logique de pratique respective, on peut s'attendre à ceci. Le journalisme français étant plus proche de Pôle civique, on va trouver plus souvent dans les discours médiatiques sur l'immigration, les cadres axés sur la solidarité civique et la critique globale. De plus, de plus euh, les intervenants qui viennent de la société civile sont prévalents. Finalement, en raison de la position et logique du champ, les journaux français vont avoir une diversité des cadres et d'intervenants plus grande que les médias aux États-Unis. D'autre part, vu la proximité du journalisme américain au pro-marchand, on trouve plus souvent des cadres pro-marché dans les discours sur l'immigration. De plus, à, cause de l'orientation individuelle qui prévaut dans la culture de marché américaine, les intervenants sans affiliation sont plus nombreux qu'en France. Mais qu'est-ce qu'on trouve? Robert Soleil, ancien rédacteur des questions d'immigration au journal Le Monde, a dit un jour dans une interview, « Nous avons tendance à parler des immigrants soit du point de vue du crime, les faits divers, soit du point de vue soit de point de la misère humaine, on ne voit en eux que l'agresseur ou la victime. Et c'est ce qui se passe dans les deux pays. Les deux cadres dominants sont humanitaires et l'autre public. Ces cadres vont voir simultanément aux logiques commerciales, civiques et politiques. Aussi, ils sont implicitement dramatiques, visuels et émotionnels, tout en exprimant les préoccupations de la société civile sur les droits de l'homme et les préoccupations politiques sur la sécurité et le contrôle. Ces similarités viennent du fait que, dans les deux pays, les champs journalistiques sont situés dans les champs de pouvoir et sont soumis à des pressions politiques et commerciales. Pourtant, ce tableau montre que les cadres de l'ordre public et de l'humanitaire tendent à être générés par différents types de récits médiatiques. J'analysais des récits médiatiques et en me basant sur trois types de facteurs générateurs. Est-ce que les nouvelles étaient générées par des actions de champ politiques ou par des actions de la société civile ou sur l'initiative des journalistes eux-mêmes lorsqu'il s'agissait d'enquêtes ou de dossiers contextuels. Les, les cadres reliés à l'ordre public tendent à être générés par des récits médiatiques venant de champs politiques. Et ça, c'est très important parce que euh, c'est les médias qui ne, qui donnent pas ce euh, cadre, mais euh, le couvrage médiatique est indexé sur le champ politique. Par contre, les cadres humanitaires sont générés par des récits médiatiques venant de champs de la société civile et du champ journalistique. Ces résultats sont confirmés par une étude que j'ai menée avec un doctorat dans mon département, Tim Wood, sur la couverture médiatique de l'immigration clandestine publiée en 2015 qui incluait également la Norvège, la France et aux États-Unis. Et dans cette étude, nous avons directement relié intervenants et cadres afin de voir qui dit quoi. on a constaté que les partis du centre-droite ainsi que les représentants des gouvernements tendent à être les plus mentionnés et sont les plus souvent liés aux cadres menace. En médias numériques, a parlé de notre étude et à appeler ce phénomène l'effet Trump, le Donald Trump effect. I wish this was our title, it's a better title of the article. Comme une façon d'expliquer la montée des discours anti-immigration aux États-Unis. Avant la campagne de, Donald Trump, la plupart des républicains, euh, avant la campagne, cette campagne, la plupart des républicains n'adhéraient pas à la rhétorique de l'anti-immigration. Cette mise à distance avait contribué à léser les cadres de l'immigration en dehors des actualités. Donald Trump a rompu avec ce tabou et du coup, il a établi les cadres des menaces comme cadre dominants dans les débats publics américains. Voyons maintenant, au-delà de ces similarités, les, nombreuses euh, différences liées aux différences dans la position de champ et de la logique de champ. Aux États-Unis, les cadres économiques sont plus fréquents. Par exemple, le cadre bon travailleur, c'est-à-dire l'immigrant fait le travail que les autres ne veulent pas. Le cadre menace fiscale, les immigrants vivent les ressources euh, du gouvernement. Et le cadre emploi, les immigrants menacent les jobs et les salaires des travailleurs domestiques. En France, les cadres axés sur la solidarité civique sont plus fréquents, comme par exemple le cadre intégration. Le cadre cohésion nationale est aussi beaucoup plus fréquent qu'aux États-Unis. Ce cadre constitue le côté méchant un peu de la solidarité civique, les immigrants souvent devenant les boucs émissaires comme menace de la culture nationale. En France, on trouve plus souvent le cadre économie globale qui remet en question le capitalisme et l'impérialisme. Au début des années 2000, cela apparaît dans le 22% des, lots d'information en France contre 8% aux États-Unis. À Acromed, vous identifiez les, nombreux problèmes de journalisme français et vous avez raison de le faire. Les médias en France sont loin d'être parfaits, mais dans une perspective euh, comparative et internationale, les médias français méritent d'être salués pour la qualité de l'information, souvent plus substantielle et contextualisée que dans les autres pays. Dans la même étude comparative sur Norvège, France et aux États-Unis, nous avons analysé toutes les citations des intervenants. La plupart de ces commentaires n'étaient pas substantiels. Ils étaient hors cadre. Ils ne renvoyaient pas à un problème rentrant dans un cadre. Les médias français avaient le, moins de citations hors cadre. Inversement, les médias, français avaient le plus de citations qui rentrent dans des cadres cause des solutions au-delà de la simple identification du problème. Voyons maintenant qui parle. Conversement au tableau élogieux de le socialisme aux États-Unis brossé par Alexis de Tocqueville au 19e siècle, les médias français ont davantage tendance à donner la parole à une pluralité de voix de la société civile que les médias américains. En dépit du premier amendement de la Constitution américaine, censé préserver l'indépendance de la presse vis-à-vis de l'État, la presse américaine donne plus la parole au gouvernement que la presse française. Mais aussi, il y a un élément populiste dans la presse euh, américaine, lié à son format narratif personnalisé. La presse américaine donne plus la parole aux individus sans affiliation aucune, c'est-à-dire à des gens qui ne font partie aucune action collective deux puissants acteurs de la politique euh, migratoire restent relativement invisibles dans les médias dans les deux pays, les entreprises d'une part et le gouvernement euh, étranger et les organisations internationales d'autre part. Les associations pro et anti-immigration sont les principaux intervenants de la société civile dans les deux pays, suivi par les syndicats en France, les professeurs d'université et d'autres spécialistes dans les deux pays, d'autres sources euh, médiatiques et des organisations religieuses. Mais dans les deux pays, les associations ou les partis pro-immigration sont plus importants que les associations ou partis anti-immigration. Les voix euh, pro-immigration de la société civile, et cela ne prend pas en compte les partis euh, politiques dominants, représente 10%, représente, euh, des intervenants en France et 8% des intervenants aux États-Unis, alors que les voix anti-immigration représentent 6% des intervenants en France et 2% aux États-Unis. Cet écart de visibilité entre activistes pro et anti-immigration est lié aux affinités et oppositions entre les habitus des intervenants et les habitus euh, des journalistes qui écrivent sur eux. Tant en France qu'aux États-Unis, il y a des différences manifestes, souvent même radicales, entre le niveau social et l'éducation des journalistes et des activistes anti-immigration, comme les partisans de, Front National ou les partisans de Donald Trump aux États-Unis. Cette différence d'habitude a structuré les, relations entre les journalistes et l'extrême droite et les, et les gens qui opposent l'immigration produisant une opposition morale et idéologique très dure, car elle était le résultat d'une fossé sociale. Le couverture médiatique qui ignore ou dénègre les sympathisants du Front National conforte peut-être moralement les journalistes, mais cela ne contribue pas à diminuer le soutien grandissant aux politiques anti-immigration. Comme le sociologue Eva Ilouez a conclu sa tribune au Monde euh, la semaine dernière, une tribune dans laquelle elle dit l'importance d'une vraie critique du capitalisme en ce moment de crise. Enfin, il faut privilégier la compréhension du ressentiment populaire, à la splendeur de dégout moral. Continuons, les médias français, y compris les nouvelles télévisées, ont bien plus tendance à relier les problèmes des immigrants à l'organisation de la société civile et à la recherche d'actions et de solutions collectives. Inversement, les immigrants et autres individus sont présentés aux États-Unis d'abord selon leurs efforts personnels pour réussir. Les médias français ont aussi tendance à fournir une information approfondie sur les mouvements organisés, organisés qui composent la société civile. Les médias américains présentent les activistes en solitaire, faisant cavalier leur sol, et comme euh, leur appartenance à des organisations. Par exemple, David Ray, ici euh, présenté comme défenseur d'une réforme de l'immigration aux États-Unis, mais le mot réforme est un mot vague. En fait, Ray est membre de FAIR, c'est la Federation American Immigration Reform, qui est la plus grande euh, association anti-immigration aux États-Unis et qui est très proche du président Donald Trump mais cette information est complètement euh, disparue dans cette euh, émission. Ce genre d'information pourtant essentielle est souvent gommé dans les nouvelles aux États-Unis. Par contre, à la télévision française, même les dirigeants de très petits mouvements sont pleinement identifiés. Par exemple, exemple le leader de troisième collectif sans papier de Paris, une très petite organisation. Mais cette identification est important car elle valide la légitimité des mouvements des groupes de la société civile et offre une information mobilisatrice. Une autre façon d'analyser les cadres et les intervenants, c'est en prenant en considération combien des cadres apparaissent dans chaque lot d'informations. C'est le problème de pluralisme, ou ce que les sociologues américains, Herbert Gans, a appelé le multiperspectivisme les, spécialistes des médias comparés, Dan Hallen et Paolo Mancini, ont identifié deux types de pluralisme, euh, le pluralisme externe et le pluralisme interne. Le pluralisme externe, c'est une propriété de l'ensemble de terrain journalistique, incluant presse écrite, télévision, radio et site web. Le pluralisme interne, c'est une propriété de chaque organisation médiatique. Il y a un cliché aux États-Unis, et ça c'est quelque chose qui que euh, j'ai découvert en parlant avec un journaliste au New York Times à Paris. On dit que si vous disposez, selon eux, selon euh, Louis, on dit que si vous disposez de toute une journée, euh, vous faites mieux de lire les journaux français ou d'autres pays européens parce qu'ils vont vous, vous donner diverses perspectives de sujets. Ça, c'est le pluralisme externe plus grand. Mais que si vous disposez seulement d'une heure, vous faites mieux de lire un seul journal américain, car il va vous donner des points de vue opposés, pluralisme interne euh, plus grand. Mais cela ne correspond pas à ce que j'ai trouvé. C'est vrai que les journaux français ont légèrement plus de pluralisme externe, mais j'ai aussi euh, constaté que les journaux, français ont aussi, l'un après l'autre, un plus grand pluralisme interne, peu importe la façon dont vous le mesurez. Et c'est ce tableau-là montre combien de, ces 10 cadres et des 16 types d'intervenants apparaissent en première page sur sept journaux de chacun euh, des deux pays. Les différences ne sont pas grandes, mais en moyenne, la couverture médiatique française pour chaque journal comporte davantage de cadres et d'intervenants, donc davantage de pluralisme euh, interne. L'utilisation de formats multigenres, même quand on tient constante la longueur des mots de la couverture médiatique, semble contribuer à un pluralisme plus grand tant en France qu'aux États-Unis. On en voit euh, davantage les effets en France parce qu'il y a beaucoup plus de genres mélangés, mais aux États-Unis, dès que les médias utilisent des genres mélangés comme la chaîne publique euh, de télévision PBS, il y a aussi une augmentation statistiquement significative de niveau de pluralisme. Il y a un autre facteur qui influe sur le pluralisme de cadres et des intervenants, comment l'information est produite, comme je l'ai mentionné plus tôt. Et dans les deux pays, la couverture médiatique des nouvelles construites à partir des actions de la société civile ont présenté un nombre plus élevé de cadres uniques et d'intervenants. Autrement, dit, elle était davantage pluraliste. C'est important de souligner le pluralisme de l'information car cela contribue à faire des citoyens plus informés et motivés. Je cite euh, une conclusion d'un article qui fait une revue bibliographique du sujet quand les gens sont exposés à diverses interprétations du cadre qui, se confrontent, ils sont aussi capables de réfléchir à la situation politique de façon plus complexe et régionale et ils euh, deviennent des citoyens plus aptes à accomplir leurs devoirs citoyens. Enfin, quand on regarde euh, l'effet de la structure de champ, on constate des variations internes importantes dans les schémas de discours sur l'immigration ce qui semble correspondre à leur localisation structurelle dans le champ, reliée soit à la démographie de l'audience ou, à un modèle de financement. Le cadre bon travaillé et les intervenants de milieux d'affaires sont plus marqués dans les journaux qui ciblent un public d'affaires comme le, Wall Street Journal ou les Echo. Les individus non rattachés à un groupe sont euh, mentionnés le plus souvent dans les médias populaires comme euh, le Daily News, le New York Post et le Parisien. Et la diversité des intervenants et des cadres est plus grande dans les médias relativement moins commerciaux tels que Libération, l'Humanité, la chaîne euh, franco-allemande euh, Arte, le Christian Science Monitor, PBS et dans une certaine mesure le New York Times. Ces médias pluralistes ont aussi autre chose en commun, le capital culturel élevé de leurs audiences. Cela signifie, que les publics populaires reçoivent une information moins pluraliste. Avec la montée des abonnements numériques pour des médias de qualité, le défi aujourd'hui est de savoir comment faire circuler de l'information de haut niveau à un large éventail de publics. En résumé, les médias peuvent être plus ou moins réactifs à la société civile, plus ou moins Diversifier sur le plan idéologique et plus ou moins civique envers le pouvoir économique et politique. Et ces tendances peuvent être liées aux conditions sociales et structurelles des champs journalistiques qui les produisent. Euh, premièrement, la relation des champs journalistiques au pouvoir politique, civique et économique. Deuxièmement, les logiques professionnelles de journalistique et formes d'information. Troisièmement, la classe sociale des journalistes et leur public. Plus particulièrement, cette étude montre quels sont les facteurs qui contribuent à produire une information plus précise et plus complète sur l'immigration. Premièrement, porter l'attention surtout à la société civile et moins aux élites politiques. Deuxièmement, combiner les récits dramatisés avec les mises en contexte à travers euh, l'information multigenre. Troisièmement, augmenter le soutien aux médias publics et non commerciaux. Et enfin, favoriser une plus grande diversité des journalistes aux profils différents pour traiter le sujet et les encourager à repenser leur propre situation sociale, car elle peut conditionner le reportage. En conclusion, les enchantillons utilisés pour cette étude ont déjà plus d'une décennie. Mes conclusions, euh, tiennent-elles la route aujourd'hui avec les nouvelles en ligne? Pour ce qui est des informations sur l'immigration, je dirais que ça n'a pas beaucoup changé, à mon avis. Je n'ai pas encore, pas encore publié une analyse systématique de la crise actuelle des réfugiés, mais en 2015, j'ai participé à une conférence à Prague sur le thème des médias et crise des réfugiés, et je continue à observer tous les jours le traitement de l'immigration dans les médias. Pendant la crise des réfugiés de 2015 et jusqu'à euh, même euh, la semaine dernière, on peut encore trouver de, nombreux exemples de journalisme narratif personnalisé aux États-Unis. Et même euh, ce week-end, euh, au New York Times, euh, et même un, article, un autre article de Sonia Nazario, Someone is always trying to kill you. Ce sont des articles très poignants et mouvants, mais manquant souvent de contexte historique et global. Peut-on dire que la forme des nouvelles dans la presse traditionnelle peut rester les mêmes que dans les nouvelles en ligne qu'on lit via les réseaux sociaux et sur nos téléphones mobiles. Pour être clair, ce que j'ai décrit comme le format français Forum de débat multigenre est un ensemble d'articles rassemblés par les rédacteurs pour qu'ils fassent sens. Je pense que cette approche a toujours de la valeur. Les études montrent que les gens qui lisent la presse écrite ont plus de chances euh, de retenir l'information que ceux qui forment en ligne. Et donc, gardons l'espoir que la presse écrite n'est pas tout à fait morte. Les nouvelles en ligne et sur l'application mobile et les réseaux sociaux sont de plus en plus multigenres, même aux États-Unis, mais le mélange est relatif. On pourrait trouver un élément de contenu, mais souvent pas le contenu multigenre dans son ensemble. Regardons euh, dans Salon, à euh, USA, une critique des médias avec un message fort. Selon l'auteur, la crise des réfugiés en Europe est le résultat de décennies, voire de siècles Uh, de la politique occidentale. Donc, Vox, euh, avec les Vox Explainers, en ce qui concerne la, crise des réfugiés, les neuf questions que vous avez de, été gênés de poser. On trouve aussi euh, les nouveaux médias alternatifs euh, qui donnent la parole aux chercheurs comme Open Democracy ou de Conversation. Et pendant la crise des réfugiés, France 2 a donné la parole aux Français avec des points de vue contrastés. Libération et fournir des informations utiles à ceux qui voulaient aider les réfugiés, le genre d'informations mobilisatrices que l'on trouve vraiment dans la presse américaine. On pourrait appeler ce, les nouvelles multigenres Bicollet, do-it-yourself, à, faire soi-même. L'important est que les citoyens comprennent la différence entre les genres, surtout entre l'information et les commentaires, et qu'ils apprennent, qu'ils apprennent, à lire avec une critique. Et ceci implique une éducation aux médias, et c'est une des raisons pour lesquelles des associations comme Acrimed sont euh, si importantes. Soyons clairs, ce, qui est en jeu ici, c'est la contribution spécifique du journalisme à la démocratie et au débat euh, public. Le journalisme n'est pas de recherche académique et ça ne doit pas l'être. Donc, que peut-on raisonnablement étendre de journalisme sur un sujet aussi complexe et émotionnel que l'immigration le philosophe uh, américain John Dewey, lors de son grand débat avec le journaliste Walter Lippmann sur l'avenir de la démocratie, a une réponse qui, à mon avis, est toujours pertinente. Dewey porte un regard à la fois réaliste et optimiste sur ce que la presse pourrait et devrait faire afin d'être à la fois factuelle et accessible. Je le cite, « Il est vrai que les nouvelles doivent avant tout rendre compte des faits plutôt que des contextes et des forces en jeu. Ces dernières sont trop lointaines et abstraites pour attendre, attendre la, masse des lecteurs. Mais si le mot sensationnel est pris dans le bon sens du terme, on pourrait dire qu'un traitement vraiment compétent des informations du jour basé sur l'organisation et les recherche continue serait bien plus sensationnel que ce que les méthodes actuelles font. Arriver à voir les forces sous-jacentes présentes dans les événements qui, à première vue, Paris décousues et incohérentes génèrent de belles sensations qu'aucun reportage confiné à l'événementiel superficiel ne peut provoquer. La capacité américaine à construire des histoires dramatisées offre en profondeur des portraits saisissants de l'expérience humaine des immigrants. La capacité française des forums de débat offre un large éventail de voix de points de vue et de contextualisation historique et globale. Quand ils sont à la meilleure, les journalismes américains et français, dans toute leur diversité, sont capables d'offrir un traitement de l'information sur l'immigration sensationnelle dans le bon sens du terme. Nous avons besoin des deux approches et nous avons besoin d'en inventer des nouvelles. Merci à tous et c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions. Merci. So uh, this study mostly looked at the, the large uh, media in, in the US and France. So absolutely, I'm not saying, you know, this, this, uh, the discourse in both countries in the major media is, is, is limited, right? But, uh, but at, at, the same time, what I found was actually, you know, the, the whole range of debate was in the press in both countries you know, certain frames like the, especially the uh, global economy, which is a very critical frame. It didn't appear everywhere, you know, it appeared more in, in some media, like Humanité and, and Liberacion at the time, uh, more than other media. But, uh, you know, I, I, wanted to show that all the, all the in so-called industrial media are not the same. So that's one thing I want to try to show is even the commercial media are not all the same. So there's some variety within that commercial media. The other thing that I think it's important to say is that uh, the audience for the media, and this is very much from Bourdieu's work as well, is, uh, is very important in shaping the, what gets produced. So as much or more than the, uh, the owners, right? So you have commercial industrial media produced for different audiences that looks, the content is very different, right? So Je ne sais pas si ça répond complètement à la question, mais euh, là c'est moi qui parle, mais euh, donc tu, disais qu'il s'agissait de comparer les médias, bon, évidemment américains et, français, et que même s'ils sont tous des médias euh, qui ont un caractère, enfin détenus par des mm, plus ou moins des puissances financières ou commerciaux, <coughs> même si en France, c'est moi qui le dis, mais l'aide publique est plus importante qu'aux États-Unis, que donc les médias américains sont plus euh, par le, enfin, dépendant du marché. Euh, euh, ce qui te importait, c'était de montrer qu'il y avait, même s'ils sont tous commerciaux et détenus par des forces économiques, il y a des différences de contenu et il y a des différences d'approche. Ce que tu appelles frames, qui n'était Enfin, c'est très clair en, anglais, mais avec le cadre, c'était un problème de traduction d'ailleurs, ça c'est moi qui... C'est frames, c'est les différents angles, angles, angles, prismes, euh, à travers lesquels l'information sur l'immigration euh, est abordée. donc c'est ce que tu as décrit. Euh, l'autre chose qui est, je sais que vous avez une perspective critique envers les médias français, mais par comparaison aux, la presse américaine, it could be worse. It could be worse. <laughs> so uh, partly as uh, that may be difficult. for you to see or believe, but uh, it could be worse. So that's one perspective. But, uh, but in terms of independent media, I'm interested in that, and I've written on nonprofit. Uh, J'écris sur le, le journalisme à but, but non lucratif, uh, lucratif uh, uh, aux États-Unis, en France. Et le problème avec le, le média alternative, vraiment alternative, Euh, c'est un problème de ressources, c'est un problème de circulation, c'est un problème de, et surtout, euh, souvent, euh, les, médias alternatifs ciblent une audience qui ont, qui ont déjà convaincu, <laughs> qui ont déjà convaincu. Et c'est pour ça que je crois que les médias de masse sont très importants et c'est important de ne pas give up, uh, euh, abandonner, abandonner ce, projet et dire euh, ils sont tous pourris. et je crois que euh, il, faut, il faut les deux. Il faut, il faut travailler dans deux projets, directions. Il faut améliorer le, les médias alternatifs, mais aussi il faut critiquer les médias commerciaux et, chercher pour les variations entre les médias commerciaux qui ne sont pas toujours les mêmes. Et um, uh, Yes, well, the the uh, the cultural frame, the identity politics frame, uh, um, is um, you know I, I, didn't find really that that was uh, really a strong frame you know, it appears in both the, the French and the U.S. media. Actually, and it appeared, interestingly, and this is, uh, I didn't really get a chance to go into the history, but I have uh, two chapters that look at the whole history. And the, in the early 1980s, the cultural diversity frame was very strong in, in France, uh, and that gradually disappeared. But uh, that's not primarily, I, you know, I was looking for that. That's not primarily the, you know, that's not a dominant frame in either country in terms of the way it gets covered as I say, most almost all of the coverage gets into this binary of it's either either the immigrants as victims of a humanitarian crisis, which is true, or this kind of security security kind of framing uh, that comes from the police and the and the right wing parties mostly. Um, so, you know, I mean, why is immigration? I mean, I can just speculate, and, and you follow this more closely. I think there's a different dynamic in France uh, because partly because of the National Front and the kind of threat that it represents. So I would guess that why were the journalists at France 2 sort of, if they were, you know, pushing immigration or, or framing it in a certain way, you know, is that they, you know, may, you know, I, I different uh, immigration journalists in, in France said, you know, they're always afraid of um, jouer le jeu de Front National, you know? So I think there's a sense of responsibility and there's a kind of self-censorship around, you know, thinking about uh, the political effects of what they might do. And so I, I, have a feeling that, you know, they may well think that what they're doing is like the responsible thing to do to kind of uh, uh, keep the Front National out of, out of power, you know, and maybe, uh, uh so I think there is maybe that that that is a factor that's that's uh, very specific to France and is not in play in the same way, uh, but we'll see um, in the U.S. Yeah. I mean, when you have the, the, like the Front National politician in power, like you do in the U.S. sort of uh, with Donald Trump, uh, it's a different dynamic, you know. And you would think that uh, if, because I think here there's a sense of that uh, we should not cover them because we don't give oxygen to the to their that the far right. Whereas in uh, the U.S., there doesn't seem to be any compunction about even though people know that Donald Trump's politics are dangerous and problematic. He's such he's so good for ratings and for commercial ratings that uh, he's covered very heavily, right? And so again, this would be one difference what, all the problems you have in France, I think this is a problem, it's a different problem <laughs> that we have in the US, is that this, uh, the kind of political problems that are created by the chase for ratings and the chase of profits, that's just unbound in the US. So again, it's relatively, and I, uh, I'm cognizant of uh, imperfections of the French press, but the level of commercialization and uh, ratings pressure is completely unchecked in the US. Whereas I think there's some checks on it here. There are some checks. That's a lot. That's a lot. je vais résumer la fin, c'est le plus important. Euh, peut-être tout, tout, le monde a compris, je ne sais pas. C'est la, la, pression due aux audiences, à la pression commerciale, elle est totalement euh, déchaînée aux États-Unis. C'est-à-dire tout est permis. Et si Trump fait des audiences, on, passera les discours de Trump. Euh, ce qui compte, c'est dedans, et il pense qu'il y a quand même encore quelques freins euh, en France, et donc c'est euh, la, différence principale. Je pense que si on va aux États-Unis et qu'on regarde la, télévision, on, voit encore la différence quand même. Peut-être ça, c'est une différence entre moi et, Bourdieu. Quand il a écrit sur TF1, la fin des années 90, moi, j'étais un peu surpris parce que TF1, euh, à mon euh, regard, euh, ce n'est pas comme le, la télévision commercialisée, télévision aux États-Unis. Enfin, dans mon livre, je montre que les différences entre le TF1 et France 2 n'est pas très grande. Et le problème en France, à mon avis, c'est que France 2, c'est une média publique hybride, hybride, parce qu'ils sont oui. Euh, subventionné par la publicité, euh, beaucoup de publicité aussi. Et ça, c'est un, peu le problème euh, comparé à la BBC, en Angleterre ou le ZDF en, en Allemagne, le, télévision publique en, Suède et les, pays comme ça, ils sont seulement supportés par la licence euh, license fee. Et c'est pour ça que quand j'ai lu euh, ici que le gouvernement euh, veut jeter la licence le, taux de redevance. redevance, oui, oui. et pour financer la télévision publique par les, fonds généraux, ça c'est vraiment un grand problème euh, pour l'avenir. Même euh, s'il y a un problème maintenant, ça va devenir euh, euh much worse. pire. Hein, c'est pire, ça va devenir pire, ouais. C'est vraiment très visible aux États-Unis ça, c'est quelque chose de bien que les journalistes ont fait pour euh, montrer, par exemple, euh, les familles qui sont séparées dans la frontière et, tout ça. Et ça c'est ça que vous en dites. Et, et euh, ça, c'est le cadre humanitaire. Ça, c'est le cadre humanitaire, oui. en France, c'est un peu différent parce que le, le, le courage de l'immigration euh, ne sont pas dans le même sens euh, dans le, sur la, frontière maintenant, je suppose. Il n'y a pas beaucoup de même sorte Oui, en eux, mais, euh, mais c'est souvent dans les, dans les banlieues, dans les communautés d'immigrés dans les banlieues et ça. Et ça, c'est clair que, sauf dans, les, moments de crise, il n'y a pas beaucoup de, de euh, sur le sujet-là. Euh, yes, uh, j'ai montré aux États-Unis au, au, début des années 70, il y a beaucoup plus de euh, les, cadres économiques euh, euh, anti-immigration et, et, parce que les syndicats, même les syndicats de travailleurs latinos, sont contre les immigrés. Et de plus en plus, ils deviennent ce... Jusqu'à maintenant, peut-être, parce que beaucoup de choses ont changé avec Donald Trump mais jusqu'à euh, très récemment, euh, ce, cette concern euh, sur les immigrés qui prennent le travail des, autres travailleurs n'est pas aussi fréquent dans la presse américaine. Et de plus en plus, il y a une concern de racisme contre les immigrés. Et, les cadres humanitaires sont pour la plupart les, plus grands, et, euh, contre le, cadre ordre public. Oui. Mais euh, le, cet euh, cadre cohésion nationale, comme on, voit en France, n'a jamais euh, trouvé un, un, ancrage dans le débat américain. Et donc, il n'y a pas, il y a des, des petits groupes qui concerned about cultural invasion, but uh, pour la plupart, il n'y a pas de même euh, concern avec l'intégration et la mm. cohésion nationale aux États-Unis parce que c'est une culture de marché et, euh, il n'y a... Il a... C'est sûrement le marché qui, compte et euh, il n'y a pas le même euh, concern avec une homogénéisation uh, de la culture uh, nationale. Et en France, euh, euh, ça commence euh, avec... C'est intéressant parce que ça commence au, début des années 70 avec le cadre racisme et les, les, attaques contre les immigrés à Marseille et les autres euh, attack comme ça. Euh, mais se euh, concerne avec le racisme et deviennent contrées par la diversité culturelle au début des années 80 avec la libération qui promouvoit le, droit à la différence. Mais les autres, euh, le, le, fin années 80, années 90, ça euh, devient de plus en plus un débat sur la cohésion euh, nationale. Mais, et c'est pour ça, il y a, c'est, mais c'est pour, um, I want to emphasize that these are the ultimately uh, sort of minor themes underneath the dominant, always the dominant framing. of uh, humanitarian versus public order. Ordre public contre humanitaire. Euh, sont, toujours, toujours, toujours le, cadre dominant dans les deux pays. Et donc, euh, il n'y a pas dans les débat public euh, dans les deux pays une grande concern avec les, causes et les solutions et les effets de l'immigration ce, sont seulement les, les, euh, événements spécifiques, spécifiques des faits divers euh, euh, qui, qui fait l'audience. l'audience Et c'est pour ça, en comparaison de, de, aux États-Unis, avec le, format forme de débat, il y a de temps en temps en France euh, un débat plus euh, substantiel sur les, causes et les effets. Et, euh, c'est mieux dans les petits journaux comme Les Croix, comme L'Humanité, comme Libération, dans le passé, peut-être plus que maintenant, mais, mais et aux États-Unis, dans le Christian Science Monitor, ah. dans cette étude je montre les grands médias et quelques grands médias un peu moins commerciaux pour montrer il y a même un, euh, euh, euh, range, un, spectre. spectre dans cette médias là Non, c'était pour revenir, parce que moi, quand je, me souviens de la traduction du livre, ce qui m'avait frappé, c'était justement le, le changement dans les années 70 on tenait compte du, prisme socio-économique, donc euh, les syndicats qui euh, finalement étaient contre l'immigration, alors que le patronat, alors qu'une loi avait été votée, ne voulait pas la faire appliquer parce que ça les arrangeait euh, d'avoir, donc, et, que, ça, et que ce, débat-là a changé, alors qu'il est, il est, resté un petit peu plus... enfin, c'est pas en France, il me semblait que c'était un peu différent, quoi. Mmh. c'était assez frappant l'angle économique, d'analyse économique, euh, soit pas du tout présent aux États-Unis. Euh, donc il est resté, même s'il n'est plus maintenant en France. Ça, c'est une autre étude euh, plus récemment, c'est pas seulement sur l'immigration. Et ce, sont des word clouds que nous avons fait pendant le printemps de 2016. sur c'est une échantillon randomisé. Et c'est pour montrer euh, quels sont les... On a codé euh, tous, les, tous les noms des personnes, des organisations qui apparaissent dans l'échantillon. Et, et ce word cloud montre euh, les, les, les, noms, les mots qui apparaissent plus souvent qu'en plus large. Et donc, on, montre que le Donald Trump, le, le couvrage de Donald Trump est très grand dans CNN, et dans euh, le plus grand dans CNN. Que dans USA euh, Et dans CNN est, euh, est, plus grand que USA Today, qui est très commercialisé, et, le moins euh, prominent dans Christian Science Monitor, qui est, non-profit. Et donc ça montre que la différence un peu avec un non-profit, un, média alternatif, un média sans but euh, et de dans un couvrage euh, euh, plus balance, balancé entre les, différents sujets et pour ne pas être poussé par l'actualité, par, par le sensationnisme les grandes politiciens comme ça. Et c'est ça qu'on peut trouver avec quelques médias pas très très alternative, mais qui, qui ont euh, moins de pression euh, commerciale, comme euh, le Christian Science Monitor, comme la Croix, comme... c'est important de, de, de regarder ce, ce grand média comme ça, parce que les, très petites médias alternatives ne circulent pas autour, beyond... Au-delà de leur audience. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est CNN où Donald Trump est le plus important, alors que CNN est plutôt critique de Donald Trump. Même ils ont des, ils ont conflits. Et critique, mais, euh, oui, Donald Trump parce qu'il fait, l'audience, il fait l'audience et, profite. profit. Donc on peut critiquer et en même temps donner l'audience à oui, Donald Trump. crois pas. Hein. j'ai lu un article euh, ce matin concernant euh, un euh, groupe d'immigrés et c'est vraiment pas... C'est une opportunité pour faire une mm. narrative, mais les journalistes ne, ne font pas ça. Uh, uh, je n'ai pas étudié ça directement, mais, mais j'ai euh, étudié le, traitement de chaque année de l'immigration par rapport aux autres années, et j'ai étudié seulement les années où euh, l'immigration, le courage d'immigration est très, euh, en haut. Et donc, ça varie, ça beaucoup entre les années. généralement, il y a souvent, il y a plusieurs années où il n'y a pas beaucoup d'informations sur l'immigration et, il y a une crise, euh, il y a plusieurs événements et, et, donc dans quatre euh, décennies, il y a peut-être moins de dix, années où l'immigration a fait la une régulièrement, oui, je crois. Ça, varie, ça varie. C'est les événements, c'est la euh, politique, les faits divers, euh, tout ça, les mouvements sociaux. Mais aussi, il y a un rythme de, médias parce que même s'il y a tous les jours quelque chose de très intéressant sur l'immigration, après quelques semaines, quelques mois, les, journalistes et les publics s'ennuient sur, ça et euh, il faut trouver d'autres choses. Et donc, euh, il y a un rythme, il y a plusieurs études qui montrent ça. il y a toujours un issue attention cycle et les problèmes, uh, social problem attention cycle. Et donc, euh, euh, il, doit être toujours un changement des, problèmes sociaux. Et la relation entre les problèmes sociaux dans les médias n'est pas euh, liée directement à ce qui se passe dans la société. So one, you know, one, I think one, uh, that's what some of my suggestions were at the end. I said, you know, in terms of practices, um, covering civil society actions more, because these civil society actions often generate news that is more multi-perspectival, spectival. Um, using these kinds of genres of uh, multi-genres and uh, contextual formats that give more perspective. Um, bringing in, uh, encouraging journalists and bringing in uh, a range of journalists with the uh, different social backgrounds that would be open to more uh, diverse frames, right? So, uh, and uh, su public support for media, for public media. So France 2, of the French media, Arte, was was, I think, the, the best television in, in my study. So Arte is completely, uh, Arte est, subventionné par l'État complètement. Et donc, avec France 2, il s'il y a moins de publicité et plus de subventions de l'État, peut-être ça serait mieux pour la télévision publique. Et donc, euh, le support de l'État dans les bonnes conditions, comme dans BBC, comme dans les pays euh, scandinaves ou allemands, euh, les, médias publics euh, peuvent donner un support qui, subventionne un débat plus grand. Je vais juste traduire ce que tu as dit peut-être sur la diversité des journalistes et sur leur, background social, enfin, leur, la diversité sociale aussi de, des, des, journalistes, que ce ne soit pas toujours dans les milieux, euh, je sais pas, capital culturel ou euh, euh, pas que culturel, économique, important. Enfin voilà, ça tu le dis dans, ton livre aussi. Ok, ce serait un moyen de diversifier les, approches. Aux États-Unis aussi, euh, j'ai recommandé que les fondations euh, qui supportent les, médias sans but euh, lucratif changent les, politiques, leur politique parce que les fondations américaines ont cherché à créer un nouvel modèle commercial dans ce moment de crise et ils cherchent, supportent uh, les, les, médias, uh, les petits médias pour trouver un nouvel, uh, nouvel modèle du marché. Et, mais they're not finding that, and so they, ils doivent qu'ils changent leur politique pour subventionner les médias dans le long terme et aussi pour euh, qu'il euh, subventionne les médias qui, qui ciblent les, les audiences euh, euh minorités, les audiences euh, pauvres qui n'ont pas d'informations de, de, qualité. Et ça, c'est le problème. Il y a une grande différence entre la, qualité des médias pour les élites et il n'y a pas de, de, médias pour le grand public de qualité. Et donc, les fondations Peut-être que ça n'est pas une solution ici en France, mais aux États-Unis, il y a beaucoup d'argent dans le monde euh, philanthropie. Et s'il peut changer des politiques pour cibler euh, les différentes sortes de politiques, par exemple, il y a un petit euh, euh, média à San Francisco qui s'appelle San Francisco Public Press. Et le il, il motto, motto the Wall Street Journal for working people. Et ah. uh, c'est très radical il, publie un journal euh, écrit encore pour un dollar et on distribue dans tous les, quartiers de San Francisco parce que beaucoup de gens euh, ne sont pas dans Internet. Et donc, euh, pour assider les, gens qui ont besoin d'informations sur la politique urbaine dans San Francisco et, et environnementale et tout ça, euh, mais ça, c'est une façon de, faire quelque chose, que les médias commerciaux ne font pas. Mais le problème, c'est que les fondations ne supportent pas ça. Euh, ils, n'aiment pas ce projet-là. Et donc, euh, ça reste un très petit projet avec les volontaires, les, les, bénévoles. Les bénévoles qui marchent pour ça. Et Le directeur était un ancien euh, reporter pour le, un grand euh, journal de San Francisco, mais il, garde toujours le, euh, cet espoir de faire quelque chose de différent. Et ça, c'est ça qui, qui me concerne sur les, politiques de fondation. C'est très mainstream pour la plupart et, ça donne, ça fait la même chose presque que le New York Times. New York Times est pas mal, mais euh, il y a besoin d'autres choses pour les autres audiences. Et donc, euh, il, y a beaucoup, il y a des médias, beaucoup de médias pour les mêmes audiences. Et pas un concern pour les audiences, les audiences euh, de, de, low income, de low education, qui, qui ont seulement des médias de désinformation, des médias sensationnels, pas dans le bon sens. Et, ça, c'est le problème. Et c'est plus un problème euh, aux États-Unis que, l'Europe, je crois. Parce que si on cherche le taux de savoir euh, sur le, politique, euh, pour les élites américaines et les élites européennes sont presque le même. Mais si on regarde les gens en bas, euh, même en France euh, euh, et en Angleterre et en les, pays scandinaves, il y a un taux de... culture politique. Une un savoir sur le, politique qui est... Qui est Plus important. presque il n'y a pas une grande différence entre les, élites et les, gens en bas en Europe. Mais aux états il y a un grand fossé entre les deux. Et donc, euh, il faut trouver, et c'est ça, c'est quelque chose que les médias publics, euh, comme Arte, comme euh, France 2, comme France Télévision peuvent faire s'ils veulent faire. Et, mais le problème, c'est que, encore, c'est le problème, je crois que c'est France 2, c'est un peu commercialisé, un peu public, et c'est pas seulement public. Et s'il y a une réforme en France qui, qui fait que le, la France publique est, plus publique, et, euh, mais, avec l'indépendance de, l'État, de la pression de l'État, ça peut améliorer les choses. Peut-être. Ce que j'entends, c'est que c'est l'argent quand même qu'il faut, qui est quand même le nerf de la guerre. Enfin, c'est l'argent qui est... Euh, il faut trouver de l'argent pour avoir un, média euh, quelque part. Ça, je proposais de mutualiser en fait. Non, mais c'est ça qui revient, c'est-à-dire, uh, where did you get the money? I mean, the resources to have quality uh, journalism. Uh, sont les, for, les, for different people, I mean, for the elite people. Quelles sont les, les, pressions qui mm -hmm. viennent avec l'argent? Mais c'est qu'aussi, you need money anyway to have good quality uh, journalism. You can't do without. Oui, mm. je crois. C'est ce que j'entends. Ok, merci. Et on va remercier René Benson.